a, a, a tua orixe, digamos, este, familiar, eh, claramente proletaria, por así decirlo, de traballador, lo que estaba explicando, teu pai era un traballador do, do naval, non? Sí, sí, de, da empresa Barreras de, de, de Vigo, por eso cando a folga do 72, pois claro, eu estaba non, na miña propia salsa, non? Porque aínda que, eh, en fin, estudiei, eh, eh, etcétera, pois, sin embargo, eh, a miña formación inicial é, é no barrio eh, de Colla, non? Donde, donde ali pois, as familias dependían do, das empresas de, de Barrera, de Santo Domingo, de Reimán, etcétera, ou das, industria conservera. entonces eh, para min é unha honra decirlo porque eh, en fin, as generacións que me precederon eh, eh, veñen de, da, da clase obreira, non? Eh, durante a, a Segunda República eh, pois o meu, o meu avó por parte do pai era comunista e, e, eh, e eh, os, a miña, o meu avó por parte de nai socialista non? entón veño desa doble desa lobe eh, tradición entón eh, coa militancia reencontreime un pouco a, a min a min mesmo, non? Que comeza aí, nese ano 72, a tua militancia xa viña? Non, non, non, non. eu, eh, digamos que fixen peritos en Vigo, rematei moi novo, con, da, con 18 anos, e logo fun a Madrid como outros da sí, miña claro. generación a facer inxeñeiros ingeniería superior, non? E aí entrei eh, no anos 67 eh, pois, eh, na organización universitaria do Partido Comunista de España e logo sindicalmente, primeiro en comisións de estudiantes, logo no fun delegado por, pola miña escola de industriais eh, no Sindicato Democrático eh, de, de Estudiantes da Universidade de, de, de Madrid, eh, é decir, que mantive unha actividade principalmente sindical ata que a primavera despois de, do recital de Raimond en, en, en Madrid eh, foi a última manifestación a, a que un volvime para, para, para Galicia a seguir militando naturalmente E os 72 eh, xa te pilla eh, con actividade política clandestina, claro, lógicamente, pero Sí, sí, sí. A tope, no, se, no, no 72 xa, xa levaba eu eh, digamos, eh, catre anos activo na, na clandestinidade aquí como, como dirigente do Partido Comunista de Galicia. Fun un dos fundadores nun congreso que celebramos na clandestinidade en, en decembro do ano 1968 realmente xaneiro de 1969 fundamos o Partido Comunista de Galicia por eso sempre Eh, cando me trasladei a Galicia sempre estuve pues pois eso, na, na dirección do Partido Comunista de Galicia e seguín nos movimentos sociais porque a pesar de que a nosa tarefa era principalmente política e dirección política pero sin embargo nunca abandonei isto, esta creencia por, por las, polos movimentos sociais, de feito, entre 1969 e 1971 organizei eh, comisións campesiñas eh, co tema de, de non pagar a cota empresarial da Seguridade Social Agraria, que se terminou con unha represión terrible sobre o que escribirei dentro de pouco, no meu caso, polas torturas e todo eso, Logo, eh, no ano 72, aterricei... Perdona, en eh, París, o sea, que tú foches detido varias veces esa época. Sí, sí, sí, en Madrid polo menos tres veces, de, en manifestacións. E logo aquí, en, en Galicia, pois tamén algunhas, pero, digamos, a, a máis importante polas, polas consecuencias que tivo para mí, no, de, o punto de vista eh, da miña integridade física, pois foi en, na primavera de 1971 Ourense eh, nese, nesa re, como parte desa reacción violenta da Brigada Político-Social que viu de outros lugares de Galicia para eso e, e en general eh, o aparato da dictadura para, para terminar ese inicio das comisións campesinas que logo que se transformaron nun precedente do que logo sería as comisións na brega inda que isto se comenta pouco porque pola causa da, da, de, de non recoñecer pero eh, no privado sí que sí que, sí que está aí porque recordo unha vez que me levou Francisco Graciao era alcalde de, de, de, de a falar sobre os xudeos ali en Allariz na época medieval logo privadamente me dixo bueno, cando foi todo aquelo nos logo continuamos fixemos todo o posible e pensado para ben, pois pues, a ver se o pois, pois, decides públicamente pois. Vos tenes moita relación, estou pensando nese, nese, nese, además, ese movimento tamén con, con a rede de gregos progresistas. Eh, eh, eh me equivoco en eso? Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí Estou pensando sí, sí. algún nome que me venga á cabeza, ahora non o recordo, pero... Sí, sí, mira, no, naquel momento... Eh, en fin, na, na cus, no, no cuño estaba, estaba Trancón, no? que era un nuncio e tiña posicións eh, mínimamente democráticas e, e, bueno. Pero logo na base está o fenómeno máis interesante que é o fenómeno dos curas eh, obreiros ou simplemente dos curas que, que, que tiñan posición de esquerdas que eu recorde que estuveran activos no partido está Nicanor Acosta na, na, na Coruña e logo próximo ao partido na Xunta Democrática de Vigo Alfonso Magariños en, en Vigo en Santiago eh, Barreiro Somoza, que logo eh, eh foi eh, medievalista, eh, eh, como a min e seguro que hai, que hai máis con esos son que eu tratei máis era a época eh, do que logo se chamou a teoloxía da, da liberación e en que, en que bueno, a posición esa de unha igresa que en comunión co povo estaba eh, moi activa. De feito, como todos sabemos, había unha cadea especial na época franquista para, para, os, para, os, para os credos. Mira, non quería entrar en eso con un morbo, pero a detención túa que, que, que implica tortura, implica malos tratos e implica cárcel tamén naquele caso, non? É sí, sí, sí. Que era, que era unha constante mm, para situar a época dese final do franquismo que foi moi duro moi duro, moi duro, hasta, hasta as últimas condenas a morte que asinou Franco un, pouco antes de, de morrer. Agora eh, temos a lei de memoria democrática que recén vamos que acaba de ser aprobada no, no Congreso de Diputados e eu teño esperanza de que polo menos esa, es, se coñeza a verdade e ademais eh, que como se di na, na, na lei esta pois se leve a, aos institutos, ao ensino medio eh, eh, eh, todo, toda esa, esa experiencia vivida eh, de represión por actividades que hoxe son legales, non como asociación, <laughs> reunión, manifestación, folga, non? Eso sería moi importante cara ao futuro da democracia española e vamos nesa, nesa dirección a, Afortunadamente, o caso de Ourense foi moi especial porque era unha provincia que non había gran actividade de oposición. E entón, cando empezamos e organizamos as comisións campesiñas, hubo unha reacción enormemente virulenta que se concentrou en mí, porque en aquel momento eles non o sabían exactamente, pero supoñía eu era parte, formaba parte da dirección do Partido Comunista de Galicia, era, era un, moi moi, moi, no, moi noviño, non? É dicir, tiña, pois eso, 20, 25 anos e pensaron que podían sacarme unha información valiosa para desarticular o Partido Comunista de Galicia cousa que non, non conseguiron, pero para min foi con un coste importante. Ahora estou na idea de escribir algo sobre eso. E estuveste preso tamén ali, digamos, aparte da detención, sí, sí, sí. no cárcere. Estuve, ¿eh? eu estuve en Galicia no cárcere de Ourense, eh, no cárcere de Vigo, no, no cárcere da Coruña, ademais de Carabanchel en Madrid, en diferentes momentos. E pero nos 72 volves a estar, estás en libertad nos 72? Eh, sí, sí, sí, eu rematado todo isto e conseguimos salir do suicio no, de suicio no Tribunal do Orden Público eh, absoltos porque tamén hubo moita eh, solidariedade con nós, con presos de, das comisións campesiñas, tanto en Ourense como como dos galegos que estaban en Madrid. E como todas as declaracións autoinculpatorias, non era o meu caso, pero no caso de outros colegas foron sacadas mediante a violencia, pois ao final non había moito no que apoyarse e, e, e, e salimos ao solto. Se eu volvín a Ourense un pouco para ver como darlle continuidade co, con un novo eh, eh, organización eh, sociedades agrarias eh, axudar neso un pouco que eu xa non podía estar ali activo e, e, e nese mesmo ano de, de 1972 eh, volvín a eh, volvín a Vigo Vigo, as folgas de Vigo dos 72 son eh, en, en, bueno, se verán en outono, non? son en setembro, outubro, son eses, eses meses teñen o, o, o preludio eh, dramático e tamén de ferrol, non? Pero son distintas, non? Eh, en certo sentido, bueno, bueno, son de fondo son a mesma Sí, sí, distintas claro. pero relacionadas, sí, claro, porque claro. En, en marzo, cando foi a masacre de Ferrol e paralizou eh, eh, comisións e o partido paralizaron eh, a cidade, eh, en Vigo hubo paro solidario nas empresas importantes e eu nese momento era responsable do movimento obreiro en Vigo eh, e, e, e, sacara, e sacáramos, sacábamos dirixía un, un xornal Vigo Obreiro no? e Lisa nunha editorial xa explicaba que, que eh, eh marzo que, que quedaba pendente unha folga xeral en Vigo porque fora Eh, eh, se na, fábrica fábricas estaba claro que se quería eh, seguir o, o camiño de Ferrol, que era tamén a orientación do, do partido, de ir cara a unha folga eh, xeral para derribar a, a, a dictadura. E por eso eu logo fun elexido membro do Comité Central do PC na clandestinidade, fun, era o máis novo, no 72, que tiña que, que tiña Carrillo aí nese comité. No comité central me decían que se quería ir ao leste de Europa, esa cosa que se facía cos novos e tal, non, non teño que volver a Vigo, porque ali quedou pendente unha folga, unha folga xeral. E, e entón en setembro mm, a Comisión Obreira de Citroën naquel momento con o movimento sindical e o movimento político, é dicir, comisión e o partido estaban, estaban moi vinculados porque eh, ás veces a xeración actual non o entende, estaban moi vinculados, moi vinculados porque as reivindicacións económicas eh, e as reivindicacións políticas eran inseparables, é dicir, tú facías eh, nunha, nunha empresa unha folga, etcétera, e inmediatamente caía a represión porque todo estaba prohibido, es decir, facer asamblea, organizarse, facer unha folga, unha manifestación, se transformaba nun movimento político, eso tiñamos claro, non? Entón, os, de, os de Citroën pediron a Comisión Obreira de Citroën unha, unha xuntanza porque tiñan eh, había problemas co convenio, quería mm, porque al non haber liberdade, os traidores non tiñan posibilidades de defensa, non? Entonces, as condicións de traballo económicas e non económicas eran eh, terribles, non? Entón, querían mellorar no, no convenio, pero si empezar cun paro. E, e entón me preguntaban, claro, porque querían consultalo porque sabían que teñamos pendente unha folga xeral en Vigo despois da de, da de Ferrol. Dimos eh, luz verde e, claro, que pasa? Que despois do paro en Citroën ou despedidos. Polos despedidos de Citroën pararon o resto das empresas. Máis despedidos, chegou hasta chegou eh, a, a patronal plegada completamente á brigada político-social e ao gobernador, e ao gobernador eh, civil de, de Pontevedra eh, franquista. Naquel momento eh, presionou, hubo 4.000 despedidos Logo quedaron en 400, ainda así unha cantidade moi importante. Non? Entón, aparte de, de ocupación por parte da Brigada Político-Social e, de, e da Policía Armada de, de, de Vigo. Non? Nesas, nesas condicións, pois, aguantar unha, unha folga xeral de, de 15 días foi eh, toda unha, unha, unha, unha, unha fazaña, non? Eh, que, que era unha, unha folga mm, eh, por, en solidariedade, pero ao mesmo tempo era unha folga contra a dictadura, eh, claramente, e iso o tiñan claro non só os dirigentes sindicais ou políticos, senón calquera traballador que se estaba arriscando porque sabía na rúa coas manifestacións e coa folga moitos incluso despedidos xa porque sabían que cara ao futuro, se non había liberdades, pois eles non podían defender eh, os seus intereses e, e, e, e, e alimentar a, a, a súa familia, o sea, a loita contra a ditadura e polo melloramento da situación da clase obreira estaba tremendamente eh, vinculadas, en fin, fixemos unha folga xeral de 15 días, como decía, e, e eu sempre sempre penso que eh, penso, eu penso que que, que si, si toda España houbera feito unha folga xeral como Ferrol ou unha folga xeral como Vigo, houbéramos conseguido unha rotura coa ditadura, non, non unha, unha transición que eh, vía negociación que nos obrigou pois bueno, a, a ceder en cousas que non, que non tiñamos, claro, porque naturalmente o, o Estado seguiu indemne ata, ata, ata ese momento da, da negociación da, da, da transición. Eh, eso é o que máis lamento, que non tuveramos forza para votar a, a dictadura dende, dende a rúa, pero desde logo non por Galicia, eh? e non por Ferrol eh, por Vigo que fixemos o posible, senón porque eh, noutros lugares non se chegou tan longe, no? sobre todo Madrid, porque sin Madrid houbera habido unha unha folga xeral como a de Vigo, a, a situación hubera sido eh, moi diferente. Mira, por outro lado, sempre os 72, e aí empeza, eh, que te preguntar, unha dialéctica entre o, o, o a política dos nacionalistas e a esquerda nacionalista e o PC, esa dialéctica de competición por espacio político, pero tamén parte nace aí, non? É dicir, porque dentro do movimento sindical de Vigo tamén hai ocios nacionalistas, non estou pensando ahora en Camila Nogueira, mellor nun momento dado, que é dos dos que citrón, Como interpretas esa, esa, esa dialéctica que se produce en toda esa época? Non concretamente aí, que aí podemos situala, se se quere, pero como, como, como protagonista, non, non como historiador, como protagonista, sí, sí. Eh, que é bastante eh, dura, como son duras as peleas polo espacio político, non? Bueno, mira, eu eh, con toda sinceridade probablemente a diferencia maior era que o nacionalismo opta por, por unha organización eh, eh, soberana e independente do resto do Estado. E nos eh, creamos o Partido Comunista de, de Galicia, que ao mesmo, par, que ao mesmo tempo formaba parte eh, do, do Partido Comunista de España, porque pensábamos que a parte da reivindicación nacional galega que asumíamos, un pouco por influencia, eu diría máis ben do galeguismo histórico, eh, Eh, aparte de eso, claro, está toda a reivindicación social e política que exixe unha estrutura estatal, ¿no? o sea, combinar ambas as dúas cousas, a iniciativa galega e a iniciativa e a iniciativa a nivel a nivel de Estado. Entón, di, dis que foi dura. Pregunto, eu creo, sí, vista que mira, vale. che, che vou dicir sinceramente, o que había é na clandestinidade pouco contacto. Por que? Porque non estábamos centrados nos movimentos sociais e e o nacionalismo daquel momento, a UPG estaba comenzando, ¿no? pois eh, tiña moi escasa presencia e entón non había contacto e a clandestinidade non o favorecía eu recordo cando estaba en Ourense que vería a Paco Rodríguez pasar sabía que estaba por ali no instituto pero non tiñamos mirábamos un pouco outro non tiñamos unha, unha relación personal que sei que tiña coa xente que era profesor de instituto como, como el. Entón, primeiro faltaba o contacto. Segundo, tiñamos estrategias políticas eh, no tema general, pero sobre todo no tema de Galicia, moi opostas, ou, polo menos, sí, moi opostas, porque vamos a ver, nos reivindicábamos eh, o Estatuto do 36 e planteábamos como objetivo principal e prioritario eh, a autonomía de, de Galicia e os, e os compañeiros eh, digamos da UPG na, naquel momento e sectores afines planteaban o tema da autodeterminación, da soberanía, etc. Ata o punto de que en, o 4 de Nadal de 1977 eh, cando se, se fixo esa movilización or, en, parte, en gran medida organizada por nós eh, pola autonomía de, de, de Galicia eh, en Lugo se organiza por parte de Comisión de Abregas unha tractorada que dificultou eh, a manifestación na capital, porque claro, non se podía chegar, eh, etc. A cousa aí estuvo moi tensa por, por razóns de, de estrategia eh, política que logo co paso dos anos, unha vez que se conquistou a libertad e a autonomía, pois o problema desapareceu porque o bloque eh, eh, se presentou selección e... eh, eh, eh disfrutou, digamos, a autonomía plenamente e, e ata hoxe en día que é o principal partido da, da oposición. Nunca leín ningún sitio que se fixera autocrítica, que se recoñecera a, a razón que nos tiñamos, por moito que podamos coincidir, polo menos eu podo coincidir con que ese estatuto que deu moito de sí nestes últimos 40 anos pois está eh, eh, esgotado que se sería unha unha reforma. Eu creo que eh, se non houbera tanta presión da dereita, que neste caso é unha dereita moi radical, eh, España o máis eh, normal sería que avanzara cara a, a unha federación de nacións e, eh, rexións e que aquí, como no caso de Cataluña, cando existe un, unha iniciativa social tan forte, eh, pois que houbera un, un un, un referéndum pactado como en Escocia, pero eso eh, é o deseso de moitos, pero parece a min que eh, terá que esperar polo que decía. Neste momento sale a lei de memoria democrática e sabemos canto vai durar. Ao mellor hasta as próximas eleccións, porque o PP xa anunciou que a quere, que a quere eh, derogar. Vemos unha situación donde todas as nosas ambicións políticas pues, están limitadas pola correlación eh, de forza. ¿no? Entón, nese sentido, eh, a colaboración entre PCG e Bloque fixose intensa cando o Bloque entrou nas institucións autonómicas e logo eu levaba a, a, a Secretaría de Relacións Políticas eh, vímonos moito, traballamos moito xuntos nos anos 80 por, contra a entrada de España da OTAN e, e en outros e en outros temas, aínda que sendo sustos, hai que decir que o galeguismo histórico si participou eh, xa, na, eh, na transición eh, na mobilización que nos, que nos auspiciábamos. No? Por exemplo, no 4 de Nadal pois Eh, eh, estuvo, estuvo por Partido Popular Galego de Jaime Isla ou o, o Partido Galego so, o Galego Socialdemócrata de Alfonso Zulueta, Valentín Paz Andrade, fundador do, do Partido Galeguista, estuvo desde 1974 na Xunta Democrática de Vigo, logo na Xunta Democrática de Galicia, foi o noso representante na negociación en Madrid para que o representante de Galicia para que se llevera ao mesmo mismo nivel de autonomía a Galicia que Euskadi e, eh, e, eh, eh, Cataluña e o propio Poga que comentaxe de Camilo Nogueira e, eh, eh, pois eh, non estuvo no 4 de Nadal porque acaba de nacer, etc pero si sí estuvo en toda a negociación posterior eh, eh, para, eh, para o estatuto ¿no? Mira, contabas aí que eh, eh no, despois de toda ese, ese, esa, esa fase eh, final do franquismo e tal, había, eh, cando chegan as eleccións do 77, que por outro lado chegan unhas condicións dos partidos mm, ou recén legalizados ou aínda non legalizados, eh, o, o resultado finalmente foi un, un pouco frustrante para o traballo que había detrás. Non? Pregunto, che, eu creo que un, mm, tanto para o Partido Comunista como para as organizacións nacionalistas Eh, non se chegou onde se pensaba que... Home, <laughs> foi unha gran decepción. Da, mira, nos entramos toda unha xeneración na universidade e nas, na fábrica no Partido Comunista non tanto porque fóramos ideolóxicamente comunistas como que eh, tamén pero algúns, como no meu caso, por influencia do meu pai, etcétera, pero sobre todo porque era o partido que plantía cara, plantaba cara ao réxime que tiña, digamos, unha estrategia para, clara para derrocar a, a, a dictadura. E, e eso levou a que cando chegamos á transición era o partido mellor organizado eh, en, to, en toda Galicia e, e en toda e en toda España. Entonces, conseguir un resultado tan cativo foi unha enorme decepción para min e para todos os os, os militantes nos sentimos, digamos, un pouco traicionados, eh, se si queres decirlo así. Pero eu recordo que estábamos na sede na primeira sede que tivemos en Vigo, en Marqués de Valladares, estaba ali Santiago Álvarez tamén. E mirei para Santiago Álvarez cando conhecimos os resultados e me din conta que el xa sabía o que, o que, o que podía pasar. O que pasa que éramos novos, moi novos naquel, naquel momento, non tiñamos experiencia política ninguna, e se cadra non queríamos, non coñecíamos ou non queríamos coñecer eh, digamos, eh, eh, eh, a sociedade que, na que nos movíamos, entre outras cousas porque se aceptábamos eh, unha visión fatalista da sociedade na que vivíamos non podíamos non, non, facer tanto como fixemos pa, na, na loita pola democracia e contra e contra a ditadura por decirte que poñíamos anda, pensábamos que podía haber un fraude electoral entón mandábamos interventores a todas as mesas do rural que podíamos e, e claro, eh, pasoume porque a miña muller foi en alá Lan Pontevedra, tuvo unha mesa e saliu un voto comunista e dicía, que, que me se máis si era ela que, que por certo foi a que a organizar a mesa e, e, e todo, o sea, non necesitaba ningún por, por cá coñecíamos polo galeguismo tradicional toda e pola historia contemporánea de Galicia todo o peso do caciquismo nos, nos resultados electorais etc. No? Eh, eh, non, non, realmente non necesitaban home. entonces digo que foi unha gran unha gran decepción por, por exemplo, aceptou moito a nosos militantes ver que un partido como o PSOE que decíamos de broma que con ele se colaboraba bastante eh? Dicíamos de broma que eu recordo que íbamos aos mítines delos, eu, hai, hai, hai un vídeo aí, estábamos Baldino e eu co mito, co primeiro mítin do PSOE en Vigo, etc. E digamos, 30 anos de vacacións, etc. E, e, a verdad que se organizou na maior parte de España un poquinho antes da transición, conseguir un resultado moi superior ao Partido Comunista de Galicia, que ininterrumpidamente, dende o final da Guerra Civil ata ata ese momento mantuvo unha actividade, conectou con novas generacións, etc. Non digamos a da UCD, ah, os sectores aperturistas crearon con Suárez eh, a, a UCD que foi eh, de, ampliamente democrática. E eu reflexionando sobre isto creo que, en definitiva, cando decía que non foi suficiente a movilización que conseguimos para, para para, para chegar a unha ritura co réxime non foi porque de alguna maneira pois, había medo aínda non? E, e entonces eh, nos movilizábamos en Galicia decenas de miles en España uns millóns, etc pero a maioría da sociedade que podía eh, aspirar tamén á democracia, a Europa e todo eso, non se movilizou. E esos que non se movilizaban, que son maioría, votaron. Todos. Porque xa votaran todos ou casi todo, no referéndum, perdón, pola reforma de, de Suárez. E entón non se sentían representados por nós, se sentían representados por nós os que se movilizaban, aquí. en boa medida eh, pois, eh, votaron Partido Comunista, pero a maioría non, e buscaron, digamos, eh, tendencias mm, eh, políticas, mm, digamos, o se diría máis moderado, o sea, que, que non tuveron como eles unha posición activa eh, na, na loita pola conquista da democracia e a autonomía. No? E, ademais, eh, a maiores hai que decir que, que, que seguiu, a, a pesar de todo, eh, seguiu, se, seguía tendo moita influencia a, a, a campaña anticomunista de, de tantos anos por, de tantos anos por parte da dictadura, incluso un día por parte desta dereita radicalizada que temos se utiliza o término comunista como como insulto. Entonces así, pues de esa manera, pues un pouco pudimos, pu, po, po, eu eh, racionalizar esa, eso que foi, digamos, un resultado eh, frustrante, eh, insusto, non digamos, pero o da injusticia histórica, xa falo como historiador, é normal, é dicir, eh, toda a revolución e, e a loita contra a ditadura pois era unha, pretendía unha revolución democrática, e unha ruptura, pois acaba fagocitando, digamos, a, a seu, ao seu eh, protagonistas. E iso tamén é unha constante histórica, o que ven despois é outra cousa, é dicir, si, si para loitar contra a ditadura pensaron moito se facía falta un partido comunista, para gañar unhas eleccións, pois, eh, necesitamos un partido socialista e iso quedou, se acaso, máis claro despois do golpe militar frustrado de 1981. Sí, eso, eso, que a mellor con eso podemos rematar, eh, porque eu creo que o panorama que quería me tachelo perfectamente, eh, pero quería Bernard, a pesar dese de resultado, a pesar de que en, en eses anos inmediatos, son 4 anos, se hai aprobado a legislación, se está desplegando a, a autonomía, hai como necesidade de unha vacina violenta, é dicir, eh, eh, o golpe de Estado que, que a veces se quere presentar como que foi unha má ou que foi tal, realmente podemos considerar que, que tamén tuvo un triunfo, decir, foi capaz de, de, de, de pensando no Partido Comunista, no PSU, en catalán, dar resultados sí. antes do 81 e despois do 81 e darse conta de que aquel golpe foi decisivo para empuxar máis para atrás ainda o, o, a situación. Bueno, máis para atrás, máis, máis, máis para diante o medo... Bueno, o máis medo... para atrás me refería organizativamente. Sí. Eh, eh o, o, o, o medo un lado, máis. O, o medo digamos, se realizou. Que a xente tiña temor a, a, a reacción do aparato do Estado e iso o, o 23F se concretou. Pero hubo unha grande manifestación en Madrid, como, como, como, como foi, por exemplo, o 4 de Nadal, eh, como fora o 4 de Nadal en Vigo tamén, de que casi, eh, ou noutras cidades de Galicia, non pola autonomía Pero esa gran manifestación foi despois, unha vez que estaba neutralizado o golpe, por parte da, da, da propia iniciativa dun Estado que sabía que non tiña futuro volvendo ao franquismo na, na Europa eh, da, daquel momento nin nada, nin na de, nin na de ahora. No? Entón, nese sentido, eso facilitou un voto, digamos, dunha esquerda máis moderada, se pensaba que a UCD, que foi incapaz de frenar o golpe que tamén perjudicou a, a UCD porque a partir dese momento pasados os anos foi sustituída polo que fora a Alianza Popular máis dura hasta o día de hoxe non? esa é a situación e sin embargo o PSOE se veía como o partido que podía consolidar esa, esa, esa democracia e o favoreceu eh, de alguna maneira E logo, en, en canto a historia do, do Partido Comunista, hai que ter en conta que Eh, eh, os partidos comunistas eh, europeos xogaron un papel importante na resistencia contra, eh, contra o, o, o eixe nazi fascista en Italia, en Francia, etc., en España contra a dictadura de Franco, etc., pero logo se veu eh, afectado por toda a crisis do marxismo e por toda a crisis da, da Unión Soviética con certa antelación, é dicir, antes de que fora a caída do muro de Berlín, eh, pois xa había eh, signos claros de crise do marxismo e de crise de, de, de, do comunismo que nos afectaron tamén aquí en España e, e en Francia e en, e en Italia, non a pesar de que nos, digamos, éramos somos sempre críticos, eu estaba na Revolución Universitaria de Madrid No ano 68 condenamos a intervención en Checoslovaquia a postura do Partido Comunista francés frente á rebelión estudiantil e todo eso, pero ao final digamos o que pasou é que se produzou un desplazamento ideolóxico e filosófico cara cara á dereita xa nos anos nos anos 90 despois da caída do muro con o neoconservadurismo, co posmodernismo Eh, etc. O sea que formamos parte de, eh, estamos falando das condicións eh, eh, aquí en España, pero si, si pensas en Europa e en todo o que pasou despois da caída do muro que xa se veía vir antes, pois, bueno, está claro de que a crise do Partido Comunista de España con excesións diversas, etc., anticipaba o, o que foi despois para os partidos comunistas, pero non só para os partidos comunistas, tamén para a socialdemocracia, a caída do muro de Berlín. Bueno, eu, pola miña parte, perfecto. E aparte hasta quedo tranquilo que gravaras por si... Isto non me falla nunca, nunca me fallou.